Maria É, é, é, é nós mesmo oh, oh, Olha quem tá, é nós mesmo Eu é, é, é, tô no correio Me confundem com ET, oh yeah Você quer saber? Melhor nem saber E nem me dever Então paga pra ver Oh, tudo caro de pi Passo a peça no caixa Joga champanhe, uma tica, Deposita no card Joga e se sente à vontade Eu não ligo mais pra nada Tá com fogo na cidade, ó oh, Meus comparsa tão em alta Sangue no olho, bebendo na veia Tô tão flex, flex, flex, flex aqui, toca ninja Hoje eu tô sur, sur, sur, sur Beat rebola no baile Double cop, I see Double cop, I see Double cop, I see Cabeja dos grills Swag e o swing Suave na blanche, no Nike, no pin Corta giro de casinha, Tá com fogo na matriz Pega meu novo trip falei de machinho, Falei de machinho, É o k pega meu drip Tô de gló, gló, gló, gló No setor, incentivo pros menor ó, Fala mal se tromba que a tropa sempre fica em choque Cê pra mim é logo três semanas sentando E por causa da sua amiga você me deu bloco É os menor da tropa do MT Busca de todo poder na no trap, na pista, nós não vai se esconder Sempre tem clube, eu vou defender Não posso retroceder, mostrando como eu me depego E bota pra fuder, eu Vou assim com atitude pelo Gaming Clube, headshot desses noob Explodindo esses loop, vida hard e sem truque Pras piranha não dou trela Asfalto na minha viela Escravo matando Duque Cortei de 660 Fundamento na 60 Cola no pedra 90 Cai de no trovão rajada violenta A minha viela é sedenta E a justiça no país ainda é lenta aparência da nossa lei A que é falha, homicídio e violenta A minha via ela é sedenta E a justiça no país é lenta População que vive de aparências A nossa lei A que é falha, homicídio e violenta Homicídio, homicídio e violenta A nossa lei é que é falha, homicídio e violenta no país é lenta População que vive de aparências a nossa linha que equaria homicídio e violenta Homicídio, homicídio e violenta yeah, yeah. Homicídio, homicídio e violenta